くそあのババア英雄だかなんだか知らねえが好き放題言いやがってだが奴の金がないことにはどうにもならないか今はあんなババアの警護やってる場合じゃねえってのによ乱暴はやめてくださいな舐めたこと言ってんじゃねえぞお前たちみたいな科学者に軍人の苦悩がわかるかおら うやめてください研究所の人は何も悪くないじゃないですかガキが出てくるんじゃねえよてめえも潰すぞこんな僕にくわけや囲んで取り押さえろ ミール <laughs> 紫最強の封印兵器の前に何の用意もなく現れるわけねえだろバカこれはハーメルン機関禁制の最新制圧機器だよ我々人間には何の効果もないがこうやって魔素を含んだ奴らにゃ効果絶大ってやつだ エミールっと人間のあんたらには鉛玉をくれてやろうかハーメルン機関まで借り出してあんた一体何をやろうっていうの目的のためなら何でも利用させてもらうさ使えるものならなうん使えるもの使える 待てよ。あそこのババアの敷地を。そうすれば、よしやることが決まったぞ。地図を貸せほっここか。作戦本部に連絡やむを得ない事情により、民間居住地区 B24 で、レッドアイ捕獲作戦を決行する。ただし、作戦行動に支障が出ないように。 一般住人への通告は行わないそう伝えるんだ了解しましたそれじゃあ民間人を巻き添えにするってことじゃふんおしゃべりな女は嫌いでねきゅきゅいさよし以後とロゴはこの場の制圧を続けろ他のメンバーは このまま B24 へ行くぞ派手なパーティーにしようじゃねえか一般民間人の皆様っていう観客もたくさんいることだしな。